Тема 828. Бесплатное пополнение с телефона. Индийский предприниматель Кунал Шах занимался вопросами маркетинга, как заставить человека охотнее покупать товары тех или иных фирм. Первоначально он создал компанию, которая за каждую покупку начисляла пользователю так называемый кэшбэк то есть часть денег за покупку возвращалась на покупательский кошелек или счет. Но в такой схеме есть одно слабое место, чтобы человеку получить кэшбэк. Ему нужно сначала заставить себя что-то купить. Но есть один род покупки, на которую человека не надо дополнительно сподвигать. Он вынужден это покупать, причем довольно часто. Это покупка, пополнение счета мобильной связи. И тогда Кунал решил привязать все эти маркетинговые штучки, скидочные купоны именно к пополнению счета. Он открыл в Индии компанию Free Charging буквально бесплатное пополнение счета, которое позволяло каждому пользователю, пополняя счет своего мобильного телефона, получать дополнительные купоны на различные товары и услуги. Причем купоны из самых разных сфер, из сферы питания, услуг, развлечений, путешествий, здоровья, товаров. Некоторые купоны достаются бесплатно, а за некоторые нужно заплатить 1, 3 рупии, 0,8, 2,5 рубля на наши деньги. Как, например, за купон на покупку взрослого велосипеда, я на сервисе. Free charging. Заказала пополнение счета на 500 рупий мне за один дополнительную рупию предложили воспользоваться скидкой в 500 рупий. Получается, что для меня пополнение счета действительно почти бесплатное. Схему бизнеса можно представить следующим образом. Как обнаружил индийский предприниматель, благодаря своим исследованиям, огромная масса людей имеет стабильную непоколебимую мотивацию заплатить за мобильную связь, которую у них создали операторы мобильной связи. Индийская компания Free Charging встала на пути этого мощного потока, чтобы заинтересовать пользователей выгодным предложением оплатить мобильную связь через Free с возможностью получить скидочные купоны. Почему коммерческие фирмы на схеме Shop One Shop Four вольются в эту схему, потому что их главный мотиватор – продать. И если компания предложит им готовых покупателей, почему не поучаствовать? Shop One Shop Four Конечно, придется продать купонным клиентам товар чуть дешевле, но зато гарантированно они так и так тратят массу денег на слепую рекламу. Гарантированный покупатель всяко принесет им прибыль. Таким образом, в выигрыше оказываются все. Люди оплачивают мобильную связь, получают за это скидочные купоны и экономят на последующих покупках. Коммерческие фирмы получают гарантированных клиентов, а компания... Free charging получают прибыль, которую берет частично из денег пользователей, частично с коммерческих фирм. Самая главная идея этого бизнеса – найти мощный поток гарантированных платежей. В примере выше эта мощь проявилась тем, что буквально за три с половиной года компания Free собрала под своим крылом 15 миллионов пользователей, что обеспечивает ей постоянный доход. Сами знаете, что мобильные платежи приходится осуществлять постоянно и регулярно. За последний год ее доход увеличился на 1000 и в этом году она собирается сделать еще больший оборот. А на сегодняшний день ее оценили в 400 миллионов долларов. Вот здесь можете в этом убедиться. Pitline One High вот так увлечение маркетингом может помочь найти стабильные денежные потоки и создать многомиллионный бизнес как схема поможет вам создать прибыльный бизнес. Если вы не создадите такую же глобальную, как индийскую, компанию в России, если она еще не существует, то можете действовать на локальном или нишевом уровне. Например, каждая семья в России один раз в месяц оплачивает услуги ЖКХ, тоже вынужденная и обязательная трата денег, еще более обязательная, чем пополнение с мобильного. Почему бы не предложить сервис оплаты услуг ЖКХ через посредника, который предложил бы людям большую экономию в оплате за квартиру? в обмен на скидки в самых разнообразных полезных службах, например, в установке пластиковых окон, в клининговых услугах, в покупке новой ванны или ремонте. Например, я, как клиент ЖКХ, прихожу в фирму под названием «Сэкономь на квартплате», оплачиваю через нее квартирную плату, например, 5000 рублей. За это получаю купон в 2000 рублей на установку четырех пластиковых окон, купон на сумму 1000 рублей за еженедельную Еженедельный клининг моей квартиры в течение месяца. Купон на сумму 500 рублей за покупку нового ковра в детскую и купон в 1500 рублей на установку видеодомофона. Таким образом, я вернула бы себе оплаченные деньги за квартиру получила 4 услуги, товар, со скидкой активизировала местный бизнес. Не будь этих скидок, я еще год собиралась бы на установку пластиковых окон, мыла свои полы сама, так и не купила бы новый ковер и не решилась на установку видеодомофона. Фирма-посредник все эти 5000 рублей востребовала бы с коммерческих фирм, эти деньги уйдут на уплату услуг ЖКХ клиента, плюс взяла бы с них еще некую сумму, свою прибыль, так как коммерсанты готовы идти на большие скидки ради готового клиента. И что получаем в итоге? ЖКХ получила свой, грабительский, платеж. Я сэкономила на услугах, которые давно не решалась заказать. Местный бизнес получил, почти даром, готовых клиентов. Город получил свои местные налоги, в том числе с новой компанией сэкономили экономь на квартплате. Жизнь продолжает развиваться, несмотря на кризисы и недоразвитость российского предпринимательства. А все потому, что одна схема объединила в себе и город, и жителей, и местный бизнес.